Saluton, cae bonvenon a nia zo nova Zamenhofa medito. Mi havas cafon, cae mia filo estas dusanta nun, sed uh, eh, tion estas grava. La grava fero estas che hodio ni legos alian parton el la uh, articolo pri la congresso, numero cent dec unu e la gazzetta articolo e la uh, lingua internazia facte el kio ni iam legis el tiron kai mediti sur el tiron tamen mi volas preni alian el tiron char tio estas anca o la mitre grava kai mi legas el pagio 230 kai posta ni cun meditu En la fino, mi permessas al mi diri ancau quelcan vortoen pri mia persona rilata alla congresso. Temas pri la ocasonta unua congresso in Bologna Cemaro. Mi scias, che multe esperantisto i vidas en mi quasi la personi de nia fero ca i rivolos eble fari al mi en la congresso ia in aparta in honoren. Mi scias, che l'organizzante della congresso volis en meti en la programon specialan feston por mia honoro, che uno esperantisto verkis himnon al Zamenhof? Cotopo. Mi core petas ciuin che oni tion ci ne faru. Ne estis eh, gras litere. Scribite. Char, alie mi sentus min tre nebone. La congresso devas honori nur la aferon, se ne ian personon char alie la congresso perdus tre multe de sia simpatiezzo cae tiu persono, al quiu oni per persona honorado volus fare agrablajon, havus nur malagrablajoin. Bone. De nove Zamenhof esti curagiulo, char li, eh, curagis diri ion, quiu estas, ni diru, quiu malconfortigas homoin, sed eh, restas ie la nivelo la vero. Kai Zamenhof restis fidele alla vero. Tio la mia stas uh, eh, tre grava. Char a parte kiam oni bon core vola sfari feroin estas pli mal facile diri bon volo ne fari che li tion faris kai do mi uh, pensas che ci estas bona bona instruo crom esperanto kaj la esperanta fero do ni devas curagi diri in al homoi kiuj boncore volas fari ion por ni sed ni ne volas ĉar ni sentus nin malbonai en malbona situazio. Kai do, ja, mi pensas ke tio estas tre grava. Kai mi tre admiras Zamenhof pro tio. Char, compreneble la la la la persona charmo de Zamenhof estis eh, granda pusho en la antaŭa eh, en la unua generacio de Esperanto. Do, la unua generacio signifas du du dek kvin uh, tempo. Do ekte 1800 mi diru gis la unua kongreso. En 1905 li malpli, ĉu ne? Tio estas la unua generacio eh, la tiel nomata slava periodo in quo la ple molto della esperantisto i veniste eh, ruslando aude ali ai slava ilandoi kai nur post la iaro 1900 exacte 1900 estis spli franz lingvanoi a parte sed anca svisoi qui changis la panorama de la Nu, mi pensas che ni povas curagi kiel Zamenhof, dirant al homo in bon volo ne fari aferoin, et se vi volas fari bon core. Cioè, tio esos la, la, la, la punto. Esos pli facile contraustari uh, eh, in kiui volas fare ion contra vi sed se iu vola iu sfari ion por vi esas pli mal facile contra ustari rin do ni lernu kai klopodu sekvi la instruon zamen hova en ĉi tiu rilato dankon pro atento gis morgo, kai morgo esas vendrede komencos la la semen fino kai mi esperas ke vi povas passi bonan felician jaudon hodiau, cae, ciel diri, ciel ciam, antauen, sen fine.